я не знаю, в чому річ, все життя, як темна ніч, ходиш, сидиш, маєшся, все чогось ховаєшся, поцілуй мене весна, може, я прокинуся, може, стану, як вони, добре, дуже радісний, жовте коло гралося всі так усміхалися, шкода, що ніколи я вже не буду іншим. Завтра сам не знаю де, знов настане новий день, знов піду злякаюся знову заховаюся, розкажи мені весна, може я такий не сам, може стану як усі, добре, дуже радісни, жовте коло гралося, всі так усміхалися, шкода, що ніколи я вже не буду іншим. я хотів би, як і ти, просто вийти і піти, сонцем опікатися, більше не ховатися, не сумуй моя душа, я весь час тебе шукав, все життя я лиш хотів, добрим бути радісним, жовте коло гралося всі так усміхалися, шкода, що ніколи я вже не буду іншим. Жовте коло гралося, всі так усміхалися, шкода, що ніколи я вже не буду іншим.